Hello guys welcome to my YouTube gaming channel आज हम खेलने वाले फ्री फायर ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं एंकरिंग भी कर रहा हूँ अगर पसंद है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना सो so, आज मैं खेलने वाला हूँ क्लश कोड खेलूँगा चलो क्लश कोड में आप सबको धोबी पचाट करूँगा और जीतूँगा भी और ज़रूर कमेंट करना ये ड्रेस आपको कैसा लगा ये आपको पता ही होगा ये मैजिक क्यूब बंडल में मिलता है मुझे ये वाला सबसे पसंद आया इसलिए मैं ये वाला ले लिया हूँ अभी जा आज चलो आप सबका धोपी पचट करेंगे क्या रे नहीं नहीं नहीं ओ oh, यस एक हेडशॉट ना ना ना ना ना अरे ओके संभाल लेना भाई लोग और एक बाकी है कौन है वो वो रहा वैसे आपको मेरा हेडसेट कैसा लगा जानता हूँ बाई चांस पे लग जाता है पर लगा था ये प्लेयर हम लोग को जिता देगा मुझे पता है ये ट्रिपल किल करेगा कहा गया वो छुप के बैठ गया हम लोग को यहाँ से अरे वो डर गया मिला ओके ये वाला जीत ओ नहीं नहीं नहीं नहीं रुक रुक no no no no no अरे अरे उसके पास क्रोनो है बाव कौन है अमेरिकन ओके ये राउंड में जीतेंगे पहला राउंड ओह जानबूझ के आ थे छोड़ो नहीं ओके ये वाला जीतेंगे श्योर मैं लेना चाहूँगा डिजिट एंजल और एम पी फाइव और रुक रुक हेडसेट लगेगा तो कौन रिक्स लेगा लेवल टू हेलमेट पहले जो एडिटिंग है देख लेना एक मेडी लगा देते हैं क्योंकि हेल्थ ज़्यादा नहीं है और चलो तो फिर ओके बोला था ना ये वाले हैं आप सारे मैच जीतेंगे हाँ भाई ना उठ पड़ के नीचे अरे पहले जाके मार खाते हो सब लोग आराम से जाओ देख के जाओ दो नंबर गए ओके चलो चलो चलो चलो ओ नो मर गया एक वहाँ पर दो है शायद देख के जाना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ओ नहीं ओके चलो बोला था ना फिर वो कोई मैच नहीं हारेंगे अरे उस टाइम मेरा मेरे पास ब्लू वाल भी नहीं था इसलिए मैं गिर गया first blood. यहाँ पर है विक्ट्री ये वाला तो बुया हो जाएगा और क्या लो और क्या लो कुछ नहीं छोड़ो हर मिस्टेक के लिए बहुत अच्छा खेल रहा है वो अभी एम है हमारे टीम का और कौन उस टाइम एक ओके okay. अरे मैं मारा वो सारा किल हो रहा अरे क्या हुआ अच्छा जीते बोया हम जीत गए रे बोला था ना